Petit partage. Aujourd'hui, j'ai regardé un épisode de la vieille série Desperate Housewives. Dans cet épisode, on voit Lynette, qui est mère des quatre gosses infernaux, s'est trouver enfin une nounou parfaite qui lui permet de prendre du temps pour elle en toute sérénité. Mais voilà que son mari est en admiration par la beauté des seins de la nounou. Résultat des comptes, ils finissent par virer la nounou parfaite, elle, elle se retrouve à nouveau dans la merde avec ses quatre gosses, les maris se retrouvent accusés de connard et la pauvre fille qui n'avait rien à voir se retrouve punie, sans boulot, juste pour avoir été belle. Mais putain les filles, vous avez si peu de confiance en vous pour qu'un père dénichant vous fasse si peur, honnêtement. Mais réveillez-vous mesdames, travaillez sur vous-même, sur la confiance en vous, sur les regards que vous portez sur vous et sur votre valeur, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, si cette nounou elle est si bonne que ça, bah, invitez-la au lieu de l'écarter. Qui sait Peut-être qu'elle a les mêmes vie, Comme ça, vous profitez tous les trois, au lieu vous faire chier à souffrir pour des bêtises. Comme ça, tout le monde est content, non Et vous, vous en pensez quoi